ئەف چاخ هەموو چاخەوە خیر و خوشی جارەکە کدی و حلقه کدی و جهه کدی اش برنامه پر سوترس از هر دو هەردوو هاریکارێت خوا ئازاد خەلف و فادل بشار ئەم هاات خسمەتەوەیت هێژادا هەڵقامایەوی کارێژی الکەمپا چەم مشکۆیە جاني خشكو رجعوا خير سلامة صاحبي شحالته الحمد لله بس نافي بخير رودين رودين رودين روجين خوشكا روجين تخويا فيدكاني اه باشا شغل شابري باتشي؟ الحمد لله كان الكامبي دابا باش درب ودي بكي ديمي باش بي خوشكا روجين ما برسك هيا كرم داربي برسامت بيجي او تشي تشتا القرن ده يك جاريتي والدقيقة ده دجاراتي والساعات دانينا تشتشتا او تشتشتا القرندة القرندة يك جارب تنيتي والدقيقة ده ده جاراتي والساعات ده نينا ها مرنا نعم حبنا ومرنا نعم جارك قبتني تتكبس الأرضي ده تيمبريش مرن هيا وتشاي يباتقن سوالا ما فهمنا كريا القرن ده قرن تزاني قرن سات سال يك جارب تنيتي والدقيقة ده دي جاراتي الساعات ده ني نجبني هدي اسنز سؤال بزحمة خوش كذا لا تشاوي سر شاواش باش مساغبي شحالته الحمد لله مساغ ساغ تربينا بخير سلمى سلمى خوشكا سلمى اه، تبتشوفها مشغولي حياتها تبتشوفها مشغولة خودي اه، وكاستي ما بردكاني يوميا ما هم بدكاني بتشا موفق إن شاء الله خوشكا سلمى بزحمت ورا فرد ورا ما برسك هيا هكا تجاوبا برسا ما زانية مي خلاتك دنات برسا ما تبيجي أو تشتا تقرن ده يك جاريتي والدقيقة ده دجاراتي والساعات ده جبنينينا يعني تكرار تقرن دا قرن تزاني ست سالم يك تنيتي و وتساعات دا نينا الدقيقة دا دجاراتي يعني السالي دا تقرن دا نت سالي دا قرن ست سالن تقرن دا يك جارة بتنيتي والدقيقة دا دجاراتي والساعات دا نينا الدقيقة دجاراتي والساعتي ده منين أبا والقرن جاركتي القرن جاركتي شاوي جابا شحالي ده ماشي نافيتا بخير أفيستا أفيستا أه أفيستا ده مدرسي؟ أه صفحه چندی؟ دوی صفا صفحه دوی؟ اوستا که تا مدرسه خو خلاص کرد دویت ببیت چی؟ اه خلاص کرد؟ دکتور دکتورا ایشالا ایشالا امیتا بینین روژه که دکتورا اوستا امی سوال کشتا کن باشه؟ اگه تا جواب مزانی امی هدیه هدنه تا او اگه تا نزانی امید بیا گشته کن بله اوستا چند نان دویده دنه چند نان تنزاني اوستا ام السؤال كشتك سوالا ما بيجي حرفك آه. بيجي إيه. ايه حرفك تقرن دا جارك و والدقيق دا دجاراتي والساعات دا ناي او چه حرفا دوران إيه. تمام تمام شو حرفه؟ حرف قاع اه. هذه كارما اي افيستا بيجي اي كاجري هديه بدامي افيستا سترانا قديش مره بيجي دور كي بيجي بالله ما يحكي هذه هو ما هديات ادنات هذه هاري حتى ها بنشلوي ايه شلون؟ ما بلی چڵۆ ازيك خوش نابيرم یەگە ناخۆش بیرە دیالە يا قبل كان جيبك هەما یەکە چلۆ بێ بگێرتی دێ هەوێستا دوورکە کەشمارە بیژە تدور ما نشوي كارتة كان جيكا آه بطريق قد بجسمه بيجيب آه. أنا جون سينا ملك المدينة أكل معكرونة كرونا برشلونة أبويا غشش معاه رشش أمي دبية معاه بندقية أختي مرزوقة معاه بازوقة أنا مسكين معايا سكين قتل واحد في شارع الستين حكم علي تسع سنين آه سعادة يا خواش جريم هادي يا بنتي بالي بينا كيرنا دور كاكش مرة جوابا ما جيزاني بس افيا همس عدايك ايه اف هدي بجي ايه, إيه. اشبا إيه، مكتبة رحي رقم ددو الكامبا ايسيا كامبا ايسيا ناس كي لا الكامبا ايسيا دكانا موبايل فروتنا موبايل توانو توان توانو توان كلك تشتيت موبايل إيه ابريفا بريا برايما سازان رشو اشترى خوشکا منا کچکو پیروزی به ست پروین چاوای؟ هلا سر چاوا چه حالت؟ الحمد لله ممنون ست پروین وقتا که تب رادو رابوی لین هاتب چه شغلی و مشغولی؟ والله انها بس شغلي ما يعني كان بيدا كوافير شغلي يساعدكم اه موفق بي ان شاء الله ايه ست پروین امي سوالك اشتاك كتا جوابا ما زاني من خلاتك دنتا ما تبيجي او چتشتا اتقرن دا يك جاريتي والدقيقة ده دجاراتي والساعات دا نينا دول ما عندك اخوانا نيرة مساعدة سعادة سعادة دا نينا نزا والله شلونك اكو؟ سلام سلام بخير ماشي براكم اه تمام بخير صاحبي نافته بخير؟ حسن كاك حسن كاك حسن تلفيدريتش شغليتك بشوفي مشغول ما حدا محد تمريد تمريد موفق به ان شاء الله إيه كاك حسن امي برسا كشتاكن كرم هكذا برسا مزاني مي خلاتا كدنتا ان شاء الله دزان برسا مت بيجي او تشتشتا تقرن دا جارك دي والدقيقة دا دجاراتي والساعات دا نينا تقد يا بزحمته قرن دا جارك دي دقيقة دا دي ساعات دانية ساعات؟ نعم شلونك اكو؟ سار جافا باشي باشي شحالك؟ سير جافا بخيرات بتا بخير؟ مروان كاك مروان كاك مروان في اه، دكانته؟ بله شغل شاود ماشي؟ هذا شغلي باش الحمد لله سرفا ما درت كذا الحمد لله شغلي كاك مروان ما سوالك هي كرم كرم دار بك هذا سوالا ما زاني من خالاتك دنتا بلا سر جاف سر جاف سر سوالا ما تبيجي او شو اتقرن ده يك جاريتي والدقيقة ده دجاراتي جاراتي والساعات نينا قيئة بله كما فان تيجا جواب يجي الراس تا حرف قيئة رسامت بيجي او تشتشتا تشتا اتقرن دا جاركي والدقيقة ده دي جاراتي والساعات نينا هاي كلمة فاضل بشار آه، افدياريجي افهديجي اجبا مكتب روحي الرقم دو الكامبا ئەلکەمپا يا خۆدانی وي سازان رشو يا ڕەش و یا فرۆتنام بایلا و ئەکسواراتی دوانە پیرۆزی بێکەکێ من خێر هاتنان واتکەم. هەنگەلەکە خێرهات سەرچ ساغبیکەکە من بیرۆزی تەماشە ڤانتێژە نەهاژی سترانبێژێکی کچکۆک و خۆی دەنگەکی ئیمەزن خۆی دەنگەکی گەلێکی خوۆش دلۆڤانێ دەلال ئەمەڕایە دلۆڤانکەکی منوتی چای سەرچاوا چاوێوە ماشتکەم و خێرهات ناوەتکەم من هاتیە اه، بامن تیر عمر بی ایشالله عمر دریج بی دلوان نها چند نزدیکی یکن والا گلگه ایشالله موفق بی سرکتی بی دلوان کیم که کە استرانی بابی من و رشید چنگالی و داود و گەلەکە دیجی هینا تمام سعادت خۆشی ئەوان ژێ خوش دلوان ئەمێ بله دەکەن حەکەتە پرسا ما جواب زانی هدیه هەدیەکێ تا و حکتا نزانی هەر هدیه هەدیەکێ تا ساغی تەمامە دلۆڤان پرسامات بێژێ ئەو چ تشتا ئەتقەرندا یەک جارە بتنێتی والدقيقة دا دي جاراتي والساعة دا نينا صعب نزاني شتشتا او چه تشتا القرن دا یک جارب تنيتي والدقيقة دا دي جاراتي والساعة دا نينا او مساعدات هناك نقول انا دواء نزاني قولوا من سترانه ايش مرا بیشه پشتی تا دین و هر کریم شنی کات بجیم شبیر بکم تقريب شنيد بيجي ما نقدر بكا شنيد بيجي ما خدير بكا دياري بابا ويسعد خوا جدا جدا الدنيا بي ان شاء الله انت المرتبط هري بلند ببين دلوفاني دلال اشنا هذا الفي عمري كتشكوك دنكك خواش دنكك زلال اكسر تايا هاد كاري ما فاضل بشار ئەمێ هدیه دنێتە سەر سرخاطراتا و گوتنە تا گلی دەنگێتە خوشتی مستحلی مستاهلی مەزنترین هەدیایی ساغوی پیرۆزی تا ماشد بکەم عزیزه منی دلۆڤان ئەمژی چاوێ دەماچت بکەن ساغوی ساغیەکەم وەرزی چاوی باشم چ سر سەرجاوات سر و چاو نویت تا بخیر مروان مروان برا مەڕوان چه مەدرسی سەفا چندی؟ ازش مسیه احسیه شاء موفق بی و امتال مرتبه هر بلند ببينن که آه، که مروان امي سوالك اشتاكن بله اگه تا سوال اما جواب امی امي هدیه هد نتا بس اگه هكذا نزاني امي طلبيك اشتاكن باشه باشه سؤال امد بيجي بيجي ای إيه؟ ای إيه. او چی تشتا القرن دا یک جاری دی والدقيقة دا دجاراتي والساعات دا نينا ولاش نزاني چهات نزاني باتا گوزي چه مسافة سيسي چا چا اتقرن دا يك جارب تنيتي والدقيقة دا دجاراتي حرفك او الساعات دا نينا زلا ما چاخه چه مدرسه ايه وچی ده بس بتشوفها نقري بتشوفها نقري <laughs> جاگه بیشه إيه؟ ای إيه. خودی از بهور ناکم تو جوابی زانه بی تا زلام شانده مدرسی و تا نهلا وگری اش مرا سترانه که دورکا که بیشه و می بلا خوشتا وکن انا حیبت کم دورکا بیشم چاوات حیبت کی؟ ایسو <laughs> تکی دیالا سترانه کش مرا بیشه انا سترانه نزانم دورکا که بیشه والله صحي بيتكم نحن عايبناك عايبناك اجيب ترابيجهم دار دنيايا ای هاي از دمرم تدمینی تجارا جاورش رنگالین باريني ورا سر تربا من من بريني <laughs> تجارة إيه، آه. إيه، ولا نزان ايوا بعدين تشوي هذا هالي تقريبا جافي دراش جافي دراش ولا نزان بي تشاواني سر جافي باشي كاكو شحال سر جافا نافي تبخير صالح كاك صالح كاك صالح تلفي ما تعمل شغلي اه إيه، كاك صالح شغل شاوايا كرينا خوارني اجباوة شاوايا والله باش الحمد لله ايش الله هرباش توصيل لينا النيف كامل توصيل جهه اه بايسكليم من بي <laughs> باشا ساعتها ويا خوش خوش تربرا خوادي شغلي وزيدة بكي موفق بن رحمة دا قبا بيتا اي تشيكا كي من هيك صالح همي سوالك اشتاكن كرم هكا تسوالا مزاني امي هدية كدنا تا إيه. لي هكا تنزاني امي عقوبة كدنا برتا كرمك كرم دار بي سوالا ما بيجي بيجي ايه ايه بيجي او شي تشتا اتقرن دا يك جاري دي والدقيقة دا دجاراتي والسعاده ده ابد نينا يعني شاوة يعني شاوة؟ اه ما كان بيبغي هنا او شو ده القرن ده قرن ست سالة بنا بلي القرن ده يك جارب تنتي والدقيقه ده تبقى زين دقيق شيس ثوانيه اه ده جارب تنتي والسعاده ده نينا ونسي رساله نعم سي اختيار ابدا اختيار نينا براقي منو نعم شتي تشاو ودغي لا نزا باش تنزاني مي طلبيه كشتاكن اي سي طلبي ما هينا بلي تي كش هر سكا اه بجه اينيش مارا اي باشا باشا اگر تبجه ناني باشي امين افروجا خو يا جماعتي وهم ابيج نصر حسابيتا سر جاوا سر جاوا ساغو اش مارا سترانا كي بيجا سترانا نزان افياك اش مارا نكتاي كي بيجا نكتاي كي نکته نکته این نتخواشه نکته نت باید باشه تی ایسو تا تیش خوی ایسو یک اپتنه آه بس تی را تیجا آه دیگه آه ری ما کرم که کرم دار هاو بسیار بسیار شواني كاكو سرشافيم شو حالك يا؟ يا ربي ترحم بارك بخير؟ فادي قاسم فادي قاسم فادي قاسم حياتك بشوفها يجري داير روجاني تشاوات بهورن أه شعر النبي سمس وخد دراسة تاخذ موفق إن شاء الله هذا الشغل هذا إيه كاك فادي كرمك كرم داربي ما سؤالك يا برسك يا كرمك هكا تزاني أمي خلاتك إذا نتا ليك تنزاني باشي ما هناك دي هنا برسامات بيجي او چتشتا القرن دا جاركيتي تي والدقيقة ده والساعات دا نينا قرن دا جارتي ساعات دا جاراتي نظام خط القرن دا جاركيتي تي والدقيقة ده والساعات دا نينا حرف قاف عفية جواب بيجي حرف قاف تماشى فانتيجا بيجي او شتشتا القرن دا جاركتي والدقيقة دا دجارتي والساعة دا نينا اه، جوابها يجي حرف قافة هذه كلمة فاضل بشار اه، افديار يجي اجبا مكتب روحي رقم ددو يا خداني وي اه، سازان رشو الكامبا ايسيا فروتنا موبايلا واكسوارات وغرادة موبايلا بيروزي بيكا كيمنو حياتي غالي باشا كي منو تاغو اس بشعري في مشغولو تكاري الشعر كيش مرة وشبان بينار عربك يا دياري سرجافين بس رسالة كم في ليك إن شاء الله قريب قناتي يعني إن شاء الله أقول كنت أغني باسمك وأقول أصحابي هاي أحلى أغنية الله كنت اغني باسمك واقول اصحابي هاي احلى اغنيه وتغيرتي فجاه علي وقلبك صار مثل الحجر والحجر وين القبيح النيه كنت من تشوفيني كالملقى الطفل للعيد يا ريت عن ذيك الايام هسه اختلف حتى ملمس الايد تشوفيني والدنقين الراس ليش احنا الشباب ما عندنا احساس منو بينا ما باكي تالي الليل ودموعه بالقوه ينزلن ما ظل بي حيل روحي وداعت عيونك بعدنا حبك بس ما تريديني انا هم ما اريدك اخو وصل صح خويا اشكرك من موفق بي ان شاء الله شاف انت جا نهاجم هادنا تالي حلقه خويا ايرو اش برنامج برسو تيرس الكامباتشا مشكو ئەپادیکاریە هەردوو برایەت خوا فادل بشار و خلاف خەلاف ئەمەڕا بمینێن هەتا حەلاقەیەکە دی و جهەکی دی ئەمون بمینال بنچاف دەریا خدای زنده